pagi sudah untuk Nusa Padi untuk negeri nasi untuk pertiwi Lagu ini adalah tentang keresahan seorang perempuan di mana dia malu mempunyai ayah seorang petani Kasih bangunlah 话题。